estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te te abençoar. thank